চলে karibu mtazamaji wetu wa Tifu TV popote pale ulipo, ni kukaribishe tu katika harusi ya mwenza wetu au pia niseme mtangazaji mwenzetu na ni mwanafunzi wetu pia Kwa hakika leo hii Natia ametimiza nusu ya dini na wafanyakazi wa Tifu TV wapo maeneo ya Kinuni. Huku ndiko kwa kina biharusi wetu Natia Haji Hamisi. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kwenye taarifa habari. Msomaji wako ni Natia Haji Hamisi. Kwanza ni muhtasari wake. Mambo mambo, sema poa poa, angalia kule mbele, mwangalia yule pale. Unaitwa na Nasria. Nasria Leo umependeza. Kakupamba nani Nasria? Halo Damu. Leo uko wapi hapa leo? Umekuja kutembea wa? Rifu. Rifu. So garden hapa eh? Garden. Garden ehe, watolewa salamu watu watatu na wapenda ehe. Na na na? Raihun. Nani? Raihun. Raihun yupo wapi Raihun? Ni mtoto wa kumi na moja katika tumbo la Zaina ama naweza nikasema ni mtoto wa mwisho, lakini pia ni mtu ambaye nilisoma nasari Miembeni. Hizo ni baadhi ya kazi tu alizofanya biharusi wetu katika utangazaji wake. Basi mtazamaji wetu, leo kipindi hichi sitakiendesha peke yangu, nitakuwa na Zuhura Salim na wapiga picha wetu ni Asma pamoja na Mr. Mudi. Naomba nipeleke maiki kwa Zuhura Salim. Kujambo? Sijambo mtangazaji, vipi na wewe? Mimi sijambo. Kwanza hongera kwa kupendeza. Asante sana. Kwa faida ya watazamaji, wanataka kujua jina lako nani? Mimi naitwa Rafa Mada Osman na kama gogoni lakini leo hapa nipo Kinuni katika harusi ya mdogo wangu, mtoto wa mamangu mdogo. Yani najisikia furaha sana kwa sababu harusi yetu iko pambe sana, mashallahu. Bi harusi, bwana harusi wote wamependeza mpaka sisi ambao tunashangilia tuko vizuri madada. Kwa hiyo tuambie watangazaji, karibuni katika harusi yetu ya mtoto wetu mpendwa. Alhamdulillah, tunashukuru. Unamzungumziaje una Nachia haswa? yani namzungumzia Nachia kama Nachia, kwanza amependeza, yuko pambe, alafu pia yuko mchangamfu katika kazi zake na ubora wake, na leo ni siku yake kubwa ambayo haitokei tena. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumejipanga na sote tuko vizuri. Una kipi cha kumwambia katika ndoa yake? Kwa kweli kubwa ni mwombe kwanza amshukuru Mwenyezi Mungu akifika huko, alafu ah, asisahau kuswali raka mbili, vile vile awe na subra na swala, kwa sababu swala na subra katika ndoa ndo kila kitu. Eh, ajitahidi amwengenge shemeji yangu vizuri, kwa sababu ni bahati ambayo kaipata peke yake. Sasa hivi ukimpata mume wa mwanzo peke yako ajitahidi kiukweli, tushamfunza na mengine anazidisha mwenyewe, kwa sababu yeye ni mtangazaji, naamini yuko vizuri eh, sitake kuongeza mengi nikaharibu chumvi tena eh, sawa. Asante, inshallah mimi nimefurahi, lakini umependeza, nakwambia kuanzia juu mpaka chini. Nashukuru Mwenyezi Mungu hajanitupa eh, eh, mashallah, eh. lakini uzuri nashangia bila shaka. Sawa, nashukuru mtangazaji. Haya, karibuni. Haya, asante. Haya. mtazamaji wetu Zuhura amenirudishia maiki baada ya kuona anapitwa na dufu hilo. Dufu hili ni la waume. Hii ni ishara ya kuwa waume wanataka mke wao. Natia tulimzoea akiwa katika kipindi cha simulizi, ila leo hii simulizi hii imegeuka kwake, na hivyo ndivyo anavyokwenda kuyaanza maisha yake mapya ya ndoa. Bila shaka hatukuishia hapo tu, namwona Zuhura anavyoitendea haki kazi yake kwa kuwahoji waalikwa, ndugu, jamaa na marafiki. Hao anaongea nao kwa sasa ni baadhi ya mashoga zake biharusi, wanatoa yao ya moyoni juu ya kipenzi chao kuanza maisha mapya ya ndoa. Tunamwomba Mungu iwe ni ya kheri na Allah awaepushe na hasadi za watu wanandoa wetu insha Allah. Kwa faida ya mtazamaji anataka mtu kama sasa hivi. Jina lako nani? Kwa majina naitwa Alhaji Hamisi. Naishi hapa Kinuni. Wewe nani yake na chia haswa? Ni kaka yake ambaye ni wa mwanzo. Nachia mzungumziaje katika maisha yake ambayo aliyoishi nyumbani? Eh, nani Nachia haswa? Si wengine akatumjua, nataka kumjua nani Nachia haswa. Yaani Nachia yani kwanza katuachia pengo katika familia kuondoka, kwa sababu ni, ni ndugu yetu ambayo tunamtegemea, alafu ni mjeshi yaani akiwepo kidogo nyumba inachangamka. Kwa hiyo kuolewa kwake kidogo ametuachia kama pengo, lakini kwa vile ni suna, kwa hiyo tunamwombea kila la heri huko anapoenda na akaendeleze haya ambayo anafanya katika familia yetu. Mimi naona ameshaambwa na wazazi wake, ameshasikia muhimu akafanye kazi ambayo alioambiwa na wazazi wake, atafanikiwa watu kwini watu eh? Mambo vipi? Asante mwandishi mwenzangu, mimi jina langu naitwa Fadhila abdala ni mwandishi wa habari na pia ni mtangazaji katika TV yetu ya Tifu TV, na nimeshukuru kwa kuwa umeamua kujitolea kufanya kipindi hiki wewe mwenyewe eh, ili kuweza kushangilia harusi ya mwenzetu kama vile ambavyo umekuja pale ukanitoa. Umeona vile ambavyo Tifu TV tunashangilia harusi ya mwenzetu, kwa sababu hii ni haki ya kila mwanamke kuolewa, kama mimi ambavyo nimeolewa basi naye anafuatia bila shaka, na kuna wengine natumai wewewe. Amina inshallah, amina inshallah. Ah, na chengine cha kumsihi mwenzangu wakati anaenda huku kwenye ndoa, basi najua yote ameshafunzwa, ila naomba asiache hii kazi, aweze kuiendeleza kwa sababu ni fani ambayo tayari nimeshamsomesha mimi eh, na ameifanyia kazi vizuri, kama tunavyoona YouTube yake inaenda vizuri, inaingiza watu vizuri, na watu wanaangalia vizuri, wanapenda vipindi vyake. Sidhani hata huyo shemegi naye anapenda, bila shaka nadhani shemegi pia alimuona katika TV na ndio maana akampenda. Sisemi hivyo, ila nafikiria itakuwa ni hivyo. Ni hayo tu. Sina kupendeza kitu gani ati Queen wetu, maana umependeza ile eh? yote hapo nyuma bosi wetu au? Ah, bila shaka ni yeye, kwa sababu bila yeye mimi nisingeweza kupendeza. Lakini kabla ya ndoa sikuwa napendeza hivi, ila baada ya kuingia katika ndoa na yeye ndivyo nikaanza kupendeza pendeza. Katika pesa wangu macho sijamuona, huku yuko wapi kwani? <laughs> Ah, alikuwa aweze kufika na yeye aweze kushangilia harusi ya mwanafunzi wake, lakini ndo unavyojua kipindi hiki maharusi ni mengi, kwa hiyo tumeweza kugawana majukumu, yeye awepo kule sehemu nyingine na mimi niwepo huku ili tuwe tuweze kujumuisha sehemu zote, tuweze kuonekana Tifu TV kweli wanashiriki katika zile sehemu ambazo wanatakiwa kuenda. Lakini umependeza mrembo wetu, kwini wetu, nakwambia. Ah, lakini uzuri unapendeza mpenzi mtazamaji eh? Eh, hapa tuenda kumoja kumoja, tunapata wenzetu kule ambao wamejiunga katika grupu la kucheza Kujambo, si jambo, mzima mzima, maisha yake mapya akatulia kwenye ndoa, lakini shemeji yetu, nahisi atamruhusu. Kwa hiyo kama atamruhusu, basi na sisi tutajiamini kama Tifu TV kuweza kumlea, lakini kumlinda, lakini pia kumheshimu e, katika uendelezaji wa vipindi mbalimbali pale Tifu TV, kwa sababu Tifu TV ipo kijamii zaidi, na lengo la zumuni hasa ni kuweza e, kuelimisha jamii, lakini kwa burudani vile vile na mambo mengine kadha wa kadhaa kwa ajili ya kuisaidia serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba kwamba e, tunaamini kwamba e, shemeji yetu ataturuhusu kwa naye, na sisi tunakula ahadi kama ni waandishi wa habari wa TFTV kwamba tutamlinda na chia kama tulivyomlinda mwanzo. yap. Na hivyo ndivyo tunavyotamatisha kipindi hichi cha harusi wetu ama mweza wetu na chia Haji Hamisi. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Kwa niaba ya wote, bye bye. Mwisho kwa Mola Mwenyezi, mikono tunainua. tunainuwa wazidishe